Il a commencé à dire. en autoroute, 3h du matin, pause café avec papa et les enfants. Ah, café sans sucre. Ah. Mais on boit quand même. Combien le café 1€ euro 1,30€ l'arnaque Bon, on eh, oh eh, a Pas eu plus que toi, nous. 1,30€. Ah bon

là gì à? anh vậy, nó thì đúng. em nó ôi đấy thì thế nào